Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Air Vlog Di video kali ini saya Sedang membajak sawah ya nah, Itu teman saya Karena ini jatah giliran dia Saya, saya ngaso dulu Demikian rupa eh, ada beberapa tahapan setelah kita bajak atau lubu nanti kita garu kita rambain dulu setelah rambain kita baru proses diratakan atau perataan agar di, eh, mudah untuk kita tanami kebetulan saya juga eh, tukang tandur atau tukang tanam padi <laughs> Eh, saya segala bidang apa aja bisa yang penting halal selagi saya bisa kalau saya tidak bisa berarti saya nyerah ke <laughs> berarti bukan bidang saya nah, inilah persawahan Rawa Seragi 2 Kabupaten Lampung Selatan Lampung daerah kami sangat luas seluas samudra pasifik <laughs> iya. dan masih tetap bersama air sumur bor dan ini untuk pengairan atau perendaman tanah jadi kalau tanahnya tidak direndam dulu susah ya untuk membacanya nah itu teman saya dengan kecepatan 100 km per jam rata-rata nggak tahu ya berapa <laughs> yang penting quick itu adalah mesin Kubota G G3000 kata orang sih eh, berat ya tapi itu berat mungkin berat beban hidupnya mungkin ya <laughs> kalau untuk berat itu mah tergantung posisi mesinnya kalau posisi mesin mentok ya agak ringan untuk mengangkat kebetulan ini uh, mesinnya agak ke depan ya jadi tidak di tengah posisi jadi enteng wow sangat ahli karena dia ahlinya bajak kalau saya mah eh, KW KW2 hanya dalam tahap uh, belajar inilah uh, asiknya bertani memang sih kerja berat tapi kalau kita lakukan dengan perasaan akan terasa ringan yang yang berat itu beban hidup saya ya saya juga berat <laughs> berat juga beban hidup saya tapi enjoy relax dan menikmati hidup aja yang penting nikmat sehat jasmani dan rohani eh rohani uh, <laughs> ah, demikianlah tadi ya, video dari saya kurang lebih minta maaf uh, jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa berlangganan berlangganan kalau tidak berlangganan awas ya nanti tak cetak kepalanya ada notifikasi saya kembalikan tenang saja karena Ahmad Airblog itu orangnya baik hati dan murah senyum dan ganteng terutama <laughs> oke okay. awas ya kalau tidak subscribe saya cetak kepalamu ikuti, ikuti terus keseruan konten-konten dari Ahmad Airflow kali ini. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Stay